Luns pola maña salgo pro choio Martes vou me de lua de mel Estarei de volta antes de que salga o sol Quédame o domingo para o Mercores a tarde monto en bici Xoves me a tomar azul Eu veño da Gran Dorzán Son un tipo normal Xoves vou ir a pintar o luz Zapato a noite pago vida social Quédame o domingo, quédame o domingo Quédame o domingo pra